vale? sobretot de direcció d'art, de maquillatge i de, i de, i de trajes. Vale? L'estètica de cada personatge, com havia d'anar, perquè també us faci una idea, perquè us ajudarà a l'hora d'entendre'l. Aquí... Vale. Això és el que ens vas passar ja, no? O no? Sí, però l'hem remodificat, és que ah, ha anat evolucionant, d'acord? vale? Hem intentat optimitzar-ho el màxim de dies, vale? Això és una super feina extra per nosaltres, però ho hem de tenir tot claríssim per no perdre el temps. Clar, els dies eren, les setmanes era això, 13, 14, 15, i vam dir això, com que el tiroteig l'hem de tenir ben assajat i, el, i en un dia el pots gravar. I deies que sigui més extens, saps? Córrer, sortir al pati de, bu de butaques, riar-se de pinyos allà... Ja ho vam planejar de tal manera perquè es pugui assajar, perquè et puguem maquillar, perquè aquí és el dia que, que t'arrenca l'ull. Hem agafat com a referències, bueno, de, de, de direcció d'art, eh? parlo ara no d'actors, de direcció d'art. Pel·lícules tipus La Dàlia Negra, l'heu vist? Mm. Elliot Ness, Los Intocables. Sí. Bueno, no. Los Intocables de Elliot Ness, Boardwalk Empire, la sèrie. És una passada, és, és impoluta. I a part és això, anys, és anterior, més o menys l'època, l'estil que li volem donar nosaltres, però com que és atemporal, això ens dona una certa llibertat a l'hora mm. de dir, pues, si un tio ha d'anar més anys 20 i vagi saps? Blaus amb ratlles blanques, el típic clavell aquí, saps com són colors? És Atlantic City, saps la típica estètica d'Atlantic City, amb la platja, amb la nòria... És molt guapa, és molt, molt guapa. American Psycho, tio. Hòstia, sí. Has vist American Psycho? Tu eres un dels teus Sí, el que passa que cada tant temps que no recordo qui... És un dels teus quan li està posant música a les noies que invita a casa, els hi explica tot sobre l'àlbum, els hi explica com va, com va ser, quan va sortir, com va ser, quin, sí, sí. quins premis d'or que va guanyar, no sé què... Perquè Pats és una persona que mata, mata els demés, si per exemple en Trilla és un, compa, és un rival meu de feina i la seva targeta de visita és millor que la meva, me'l carrego, perquè m'ha superat i no ho suporto. <laughs> Hòstia, Pep, ara hi he pensat, eh? Perdona, em vaig il·luminant a... Fumar Fumam un puro sigui, aquesta escena sí que et quedaràs fumant. I clar, jugar molt, per exemple, quan et poses còmode, per exemple, et poses com l'americana, et descordes l'armilla, així, saps? Fins i tot si poguessin fer-ho de saps allò que els quedaven els tirants dir, no sé, això ja ho veurem. Però... Mm. Así que me comprou un violín para que era un no? Era un puto padre les contó sus planes de futuro, su hijo tocando en las mejores orquestas del mundo, en busca de la nota perfecta, mejor que todos los jodidos orgasmos del mundo. <laughs> No, no, no, no, no m'ho sentit bé. No, home, el tema, pero li tornes a cardar, saps? Aviam si el tio, tu el que vas és com provocant, no? Sí, sí, fer, bueno, saps? vas provocant, però no el saps. Sí, claro No ho sap? Home, ho he intentat. No Molt bé, tio. A veure què surt. El que no sap sóc jo, perquè de mirar... Hòstia, t'has flipat. Tots en aquesta obra, tots els personatges, tots, tots, tots, estan obsessionats amb la perfecció i dels respectius caps. Okay. Aquí seus, disfruteu una estona del concert. <laughs> Parece mentira que por una cosa tan básica como la armonía, el ritmo, la melodía, se cortan tanta belleza. Es irónico pensar que con una cosa tan fría, metida y calculada afloren tantos sentimientos. Dicen que la música adecuada nos puede hacer más listos. ¿Y aquí qué pasa? Pues intentava aguantar la mirada... El Garfio quiere saber si vas... Y tu no puedes, aquí es cuando recules més diners. Sí. Saps? Ui, que no, aquest tio verdaderament té mala llet. Perquè clar, ja estarà així molt maco, molt ben posat, fins i tot com una mica Forrest Gump, no tan vestit com... Eh, però serà com una mica Forrest Gump, que diràs, bueno, és un tio maco, entranyable, però clar, quan et carda aquesta mirada és com, tio, que potser mossega, saps? Canciones hipnóticas, como una sirena. El garfio quiere saber si lo has traído. Yo no sé qué tienen tus instrumentos para que sean tan bonitos. Pero el garfio cree en ti. Bueno, com vulguis. Si vols criticar el nostre ah, no, no, no, això... <laughs> No, ah, bueno, perquè sempre vull portar... Sempre porto mocadors i això, però que, que m'agafin no eh? Que li vas cascar en Jordi. Sí, sí, sí, sí, és veritat. Estava en Jordi sentat, imagina que en Jordi està sentat aquí. I estava en Jacob aquí, no sé què, no sé quantos, i en Jordi diu, va, corre, maco, vés a fer allò de la veu perquè no se casqui el coll en Jordi Carda. No si Jordi és en Ricardo. <laughs> però un eh? però que ara si no hi fa, toma cor. I se'n va. Hosti, no me'n recordava, veritat. Sí. Jo vaig estar rient tres dies, eh, potser, sí, sí, sí. de la conya aquesta. Ja.